Kerin dia kedai keri ke baruspa. Bat keri ke babun bha. Ki hespa leniki biliana. Ku boleh cibun epi ke subscribers baru ki baju sutra ban page ke video usah ke channel story telah London. Baru si kata hari India. Laju bat ya ke kerdan nembar wei kum ubriu baru sepatam apa keri. Udai umukesh ambani. Henry menta kat kum ka record jong ka fob. U benai agas jong ka snem arajar arpoa. U mukesh ambani. U lawan nembar ar haka jingdon spa. Lani kum u he spa haka rindia. Hang ni ngan penis pi ki cipungut ki he spa du jong ka rindia. Number way. Gautam adani. U Gautam adani. U dayu nongseng. Bat u chaman. Bat u chaman jangka ada ni grup u kontrol ya ka mundra private port ka pa hetam hari ni ya ka jingdon pisa jong u ka dei shispa sau sau billion us dollar number ar mukesh ambani u mukesh ambani u dei chairman but u managing director jangka reliance industries one ba ar ka jingru spa india กันจิงดอนสปาจงอูก็ได้คันได้พอปอยนิยวบิลเลียนยูเอสดอลลาร์นัมเบอร์ไลชิฟนาดัลอุชิฟนาดัลอูได้นองเซงบัดอุชามันจงกับเอชซีเอลเทคโนโลยีสลิมิเต็ดกันจิงดอนพิซาจงอูก็ได้อาร์พุพระปอยนิยวบิลเลียนยูเอสดอลลาร์นัมเบอร์สาวไซรัสปูนาวลาอุไซรัสปูนาวลาอูได้อุชามัน batu managing director jong Kaserum Institute di India. Kaserum Institute kedai ke company Shina vaksin ke bahak tam ke perthai. Ke jingdan pisa jong u kedai arfusau point lai billion US dollar. Number San Radhakishan Damani. Radhakishan Damani udai u businessman. Bat udai ru unung seng jong ke dimat ka jingdan pisa jung u ka dai arpun riu billion us dollar number riu lakshmi mital u lakshmi mital u de chaman jong asta mital but la tip ya ka tai ka company kum ka steel mining company ka ba he tam ka persai ka jingdan pisa jung u ka dai khat nyo point khandai billion us dollar number nyo ka savitri jindal Kasavitri jendal kadai kecaman jong ka opi jendal grup kadai ka lok jong opi jendal balayap ka jingdon pisa jong ka kadai kat nyo po nyo billion US dollar. Kadai na pedanggi kentai ki barus pak tam po India. Number pra Kumar Birla. U Kumar Birla udah hedu jong ka company Aditya Birla Group lani ABG.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 london